Здравейте, приятели! Ние сме на Креморие. Продължаваме да си възстановяваме ритуалите, които трябваше да изтрием. И сега правим авторски мои ритуали, за които вече никой не може да има претенции и никой не може да казва как да работим. Затова е много хубаво човек да набляга на това да бъде оригинален и сам да си определя правилата, сам да си е шеф. Така, сега ще направим ритуал екзорсизъм, който ще ни освободи от всякакви същества, от всякакви зли сили, от всякакви биди, които се случват в нашия живот. Ритуалът е много силен и може да усетите доста странични ефекти, като когато чистим бисове, биснеем. Когато има скандали, чистим такива същества и същности, които се хранят с а, а, агресия, с скандали, с а, нещастия. Винаги, когато чистим и правим екзорсизъм, може да се случват някакви такива неприятни ситуации и това ни показва на нас какво чистим. Ние сега се откупваме от тези сили и ще предадем всичко на враговете,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 Анулират всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се въз... възстановява матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло ни се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт МАК, активира се истинския контракт МАК и ние излизаме от стоящ жертва. И ние излизаме от състоянието жертва. Секунда, че бутнах. Активираме и възстановяваме мъжката а, възстановяваме, анулираме ложния контракт жрица, активираме истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират всички ложни контракти с дявол Сатана и Ниша, здраве се затварят всички негативни програми. Примахва се структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат купника, печат на казана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. Се възстановяват връзките на цели род и всички членове на рода, створец, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира за землението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята в а, земята, родов личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищита, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва Всичкия си възможен негатив – магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни принти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии – и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни порчи, проклятия, сглаза, зави, зло, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в контейнер номер едно. Родов личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. О, велики Нокенти, сред най-великите, яви се при нас. И насочи енергията на, кажете своето име, имената на своите близки хора. И на рода му към восъка на свеща, за да се измъкне на правилното зло или лоши очи и мисли от, кажете своето име, и имената на своите близки. И рода му и, се, и да се освети един светъл Господен път. ти царице, звездице, Ефемия, за да примахнеш проклятията от този род. Яви се и ти Аполон, за да дадеш сила и красота. А ето тук при нас и самия Соломон. И стрикно всяко действие следи и нека чуем, що ще каже той. А ти спокойно величав звездите за, са загледани в любов и светлината обгражда и рода а потока черен дето като пелена разтлал се от веки в рода, той с един замах превръща в ярка синева и властно казва «Нека тук да сме наясно, за да има лошотия, всички лоши сте били в този род. Не мога аз да оправдая постъпките на никоя душа, щом до тук сте я докарали сега. И затова с любов и снисхождение ще позволя злото да излезе в ярка синева» що, но ще ви запомня аз навек. И няма ни в газ да позволя с чувства срамни, долни, опасни отново да обгърнете своите души. Защото тук аз благословоление за вас голямо дадох и без много труд от вашата страна с Божията светлина изчистих злото от рода. И вяра и любов от днес искам да усещам, за това аз ви повелявам с Господ Бог в мисълта да бъдете навеки вие. Амин. Амара, Низан, Сазама, Ниран, Дизис, Завада, Линизис, Завада, Ирис, Сашита, Вари, Низис, Свами, Кеди. Амара, Низан, Сазама, Ниран, Дизис, Завада, Линизис, Завада, Иризис, Сашита, Вари, Низис, Свами, Веди. Амара Низан Свама Ниран Дизис, Завада Линис, Завада Иризис, Сашита Вари Низи Свами Веди, Амара Низан Свама Ниран Дизис, Завада Линизис, Завада Иризис, Сашита Вари Низи Свами Веди, Амара Низан Зама Ниран Дизис, Завада Линизис, Завада Иризис, Сашита Вари Низис, Низис vami Веди. Амара низанс зама ниран дизис. Завада линизис завада иризис сашита вари низизис Свами веди. Амара низан зама ниран дизис. Завада линизис завада иризис сашита вари низис свами веди. Благодаря ви вам велики богове, за помощта, която казах ти на, кажете своето име и имената на своите близки хора. и неговия род. Благодаря и за това, че се явявате в помощ на нас, грешниците, за да ни дадете своето благоволение. Амин. Голяма мъка тук е събрана. Я виж, човече, мили ти, легнала е тя върху душата ти жална и сякаш цяла канара притискате към долната земя. Камък на душата ти е легнал и теже сграбчила те отпред и отвред. И сещаш се какво ще ти речем сега. В ковчега жив заровил си се ти. Отколе влачил си я тази пустота, не дей си съмнява в това. Тук ние сме книгата отворили пред нас и в нея пише всичко, що редил си ти от векове и мисъл даже не минава в твоята душа за тази книга, дето ние четем сега. Така е няма тук скрито и покрито. Друже наш, не книга цял игрален филм се тук реди пред нас. А в него има цяла одисея от грешки много, а защо пък грешки цели грехове лежат на твоята душа. А ние давали сме, давали сме шанс да се сетиш ти живота, и да разбереш мърдане напред. За, назади няма тук друже наш. И ето как от векове изгражда ти в своята душа една голяма тежка канара, дето иде времето сега стежи с най-голяма извина своя дан да отдадеш. И няма милост, прошка или пък компромис, дето молиш всеки миг. И затова опичай ти своята глава и ако вече си загубил и главата, а стои забравил си, че в този свят вървиш и все търсиш ти онези светове, в които с грял голям, с безотговорност, пък и с вина живееш си щастливо и доволно ти. И не сещаш се, че за то измамно щастие, в което затънал си до гуша ти, ето цяла върволица от души принуди ти с лекота в ада земен да живеят те. А теб обсебила те беше очността и с омраза се хранеше в онези времена твоята прокълната душа – и затова теж корист днес те теб брози, И въпреки, че нямаш ти заслуга, ни една с любов изпълнена е нашата душа. И пак с любов и светлина протегнахме ти ни ръка и портите ни светли са отворени за теб. И бързай, докато ума е още в твоята глава, измий душата си и бързо ти при нази си дойди, защото иначе тук шанса друг не съществува. И така загубите ума и твоята глава и пътя твой един е след това и виждаме те ние как смело, гордо и с онези грозни чувства, дето ти от векове не искаш, а и мисъл даже няма в теб да се откажеш ти от тази гросота, но този път си е влязал с двата крака. И ето как с крачки сигурни и бързи отправяш се към лудниците ваши, дето са творени са за вас – с фантазии греховни продължаваш все така да търсиш във душата си онези светове греховни. И вече знаете си ви оттам излиза се в смъртта. Такъв ли трябва да е изборът и в този живот човече наш? О Боже, вразуми се, някакси все пак си сигурен и сигурен ти днес и занапред при нас е светло, а и топло. Такива чувства сещал ли си се някога до днес? Сещал ли си Сещал си, разбира се, за теб Създателя Велик, създал те като всичко дето животец има в тези светове и огънчето е запалил той. А той огънче, което в гърдите ти топти, с любов се храни и сега навярно вече ни разбра. Забрави ти онес омразни мигове и на портите ни ти поспри се. С покаяние на, за, на нас се помоли, толкова нужно ни е да ти приемем в нашите светли небеса. Така е, дай ни шанс, дай си шанс поне сега. И само щом краката си ти на портите дадеш, в този миг ей тъй с лекота ти истинската своя същност ще ушетиш и докъде любов царува на небето, няма ти да я пуснеш да излезе тя от твоята душа. И ето как с лекота измъкна си ти от ада и затова Господ е доволен днес и със щастие сияйно те облива, пригръща те и нежно той те гали и думи, думи, като водопад обливат те отвред. И всичките звезди изгряват на небето и светят и светят те в тази нощ за теб. И сехото на вечността, чудни песни в този час обгръщат цялата земя. От лапите на Ада днес, приятели добри, спахсихме с разум и с лекота тази в черно бул, свила се от векове, на душа. А бога наш, Великия Нептун, на портите на рая той стои и отвред като дъга с цял поток, с омайна светлината той облива. На чернилото, обвилоте до тук, си иде то в своята земя. Но не Господ казва само две слова. Е, друже, що ви сторвате в нощта? Не пращай лошото, а бързо те, ти го причисти в светлина, да грени то като ярка нева. Обви навеки с него тази измъчена душа, а тази светла пелена прострия ти народа и всички хора, дето зло видели са от тази душа, покри ги с ти със светлина, та любов от бред да грене в този тъмен час. И ето как с любов се пълни даже вечността. И строго казва Господ Величав, любов ти не можеш да, щом ти любов не можеш да дадеш, тогава кротка, стой си у дома, но зло на никому не сторвай ти, защото иначе ти сам ще избереш съдбата на душите, дето в този миг измъкваме от ада. И така объркал си се ти простичко в мига, в който зло, зла комарна, коварна мисъл на поток дебнала те е в нощта. Кога от орис тежка ти реши, път е черен да откриеш, за това много сили трябва и внимание да има винаги в теб. На тази Орис, дето ти тежи, да не е твоя пък и най-добре е на никого да не е тя, но няма как. Иначе ти можеш, иначе не можеш ти да разбереш колко вярна, силна, умайна е божествената светлина. Добре дошла при нас, душици мила, светъл ще е твоя път напред и няма вече ти да сещаш унази тежка канарана, канара, дето притискаш тя към долната земя. На добър час ти ние желаем и светли да са мислите ти, и така светла ще е твоята душа. И гледам аз усмихната си вече и лека си като мъничко перце и вярна си ти и готова да поемаш пътя Божи, дето бе забравила до днес. На добър час отново ние наричаме за теб. А орисницата наша се усмихвана. очак, отдавна чака своя ред и не, отсъ... и не отстъпва тя назад, защото знае си, тя нашата сестра, щом не е изрекла своите слова на вечността, та програма тежка тук да сложи тя, то нези там с лукавостта, с съблазън и измамата, дори с заповеди, ще успеете да влезе пак в нейната душа. Но не, няма как да стане вече това и каза тя. До тук яда, в който те забъркала, ти забъркала себе и затова строго аз отреждам от сега светлината в теб да е навик и любов и прошка да даряваш през Бог. Това е моята повеля тежка и кротко гледа наши Соломон, тази бъркотия, дето забъркана е там от коли и чака с закана власт на своя ред. До тук всички казаха си своите слова, а що ми нашата сестра орисате с любов и вяра, тя, аз няма що да кажа, затова с усмивка се разделям с теб, и винаги в помощ ти, изпраща, ти изпращам ангелите, дето си ли дават те и вярата в порока, дето свикнала си до сега да няма шанс да кривниш ти. И затова, ангела небесен твой, спращам ти за вечността и знае, и знае тя и в радост днес съм аз обзет. На добър час ти казвам аз и светли да са дните ти, амин. И свършихме ние работа и ето от мрака се измъкна тук за час. нашата душица мила, дето адовите демони обсебили те бяха в своята тама. И вече знаеш, том трудно с тежка те грози, където ти помощ да подириш от сега. Амин. О, велики след сред най-великите, ти създателю на рая и на всяко кърче и душица. Призовавам теб, яви се при нас. и дай светлина в очите и вяра в душите на застаналото при те Божия чедо. Кажете своето име, имената на своите близки хора. на което ти вдъхна душица и даде светлина, за да броди то по твоите вселенски пътища и търси своята пътека към теб, към вечността. Запали огън в душата му, за да стопли изтиналото тяло и му даде дни напред, за да осмисли повелята ти единствения път към нея. И сега е ясно, вяра, много вяра и любов са нужни. Ето то, ето го и ангела небесен, и могъж пристига в този час, защото ти забравил си в своята самота и неверие и подозрение безбройни към всичко тук, което е създадено в онзи час, омайен за да радва ни душите и ни топли с божествена светлина, дето слънцето дарява ни отгоре, а природата поднася ни като дар голям но затворил си душата си за красотата ти, а щом се с красота не храни тя, то какво в тази тъмнина ще освети очите ти деня ти и какво ще видиш ти? Отколи си живееш все в тъмнина, а в тъмнина няма е божествената светлина. И така няма що да храни твоята снага и затова душата се бунтува и е готова е тялото да махне тя и при Господ си, да си отиде и да дири топлина но тук има грешка. Тази топлина Господ щедро дал я на нашата земя. И ако, а, ако в младини, а, да, ако даже в детството случи се това, то няма и съмнение дори в двата свята си живещи днеска и в ония свят, който си загубил отпреди и не щеше тази граница дадеш, а в тази граница не съществува топлина, тя е отишла си е с вечността. но тук има грешка, тази топлина Господ щедро дал я на нашата земя. И ако в младини, ако даже в детство случи си това, то няма и съмнение дори, в двата свята си живещи. Днес в ония свят, който си загубил отпреди и не щеше тази граница дадеш, а в тази граница не ще съществува топлина, тя отишла си е с вечността. И каквото и да търсиш там, остави го и живей си днеска и сега. Щом хубаво е, ти ще го откриеш, затова Господ винаги готов е да даде ти светлина, ти не се съмнявай и за миг дори. Тук много радости ще срещнеш ти, а любов няма, не вярваш в това. И ако лошо е това, което търсиш, тогава остави го ти и новото, що Бог приготвил е за теб, с любов го ти вземи. Но никога на границата ти не стой, защото там е празна пустота. Защо ли нужна ни е тя? И няма как, ще трябва ти да избереш къде е мястото ти и така да знаеш, що, ни, ни, що ще ти отрежда вечността, а Божията благодат ти повелява в този час към вярата ръце ти да дадеш. И ако още не е стигнало до там, тогава бързо грабва шанса свой. И ето как спасил си се от тази ори с тежка. Променя мислите, додето време има и така ще бъде и така ще бъде тялото нахранено, а Господ дава ни от векове с пълни шепи и е така цялата вселенска светлина. Това е шанса, който небето ти дарява в този час, а това е дар голям. И затова изхвърля тази тежка пустота. С вяра живей си ти и няма да сгрешиш и здраве ще си имаш ти. И виж как с лекота от лапите коварни на смъртта измъкна се, защото Господ влезе тук при теб, Та дар голям да сложи той в твоите нозе, защото няма право никой друг да се захвани с тази тежка ти гоба. Затова сам той божествената светлина подари на твоята душа. А в нея се запали угасналото огънче и ето как грещи, катярка истинска звезда, това е делото, което сторихме за теб, а ти разбра къде греховна беше твоята душа. Зато и живей си мирно и честито и вярата да Бог скъпай, скътай в своята душа, та нивга да не си отиде тя. На добър час, като ехо изпраща даже вечността. Амин. Всичко в този ритуал е ясно, огънче ни трябва за това с цялата свит ангели. При нас тук пристига Бога Прометей. Той гледа нежно топло и реди. Мила ми сестрице, каква тук тага мене призова. Онези дяволи на гости пак ли са дошли? При тази душица тъжна, тъжничка още помръкнала. Не се бой, мила душице, щом ти при нас и дойде, всичкото зло ще си иде, няма вече да се сещаш за мъките черни отровни и буен огън избухна, всичкото зло да изгори и огън, огънчето да запали в тази душица угаснала. И приказки млади, и приказни млади дивойки нещо душица обгърнаха и чудни песни запяха. Песни за светли светли, светини и тайнствени приказни сънища. И смъкна се тежест огромна от тази душица хубава и тя дълбоко въздъхна и благи думи изрече. Благодаря ви, мили мои брати и вие, мили сестрици, че при мен дойдохте от зло да ме избавите от тежка болест и мъка. И аз своя дар ви давам, аз ваша навеки ще бъда във вашето царство Божие. И вече няма да се давам на мръсни твари адови. А Прометей се усмихна, течето ръката си вдигна и на главица полага. Така, нека така да бъде наша, ти да си бъдеш, за доброто с нас да добруваш, за лошото с нас да си, да винаги сили да имаш. Тези сили аз давам ти. Високо се вълна надигна и при тебе приждата, душица ти измие и всичкото зло изтрие. И ето го стария вечния дядо Никола пристига. На брига той стои, дебел въже си държи и нарежда ли той нарежда. Завързва един възел и казва, радост да има, вечна да е. Втория възел завързва всичките черни вещици, що живота ти почерниха, венчилото взеха ти, мрак душата оставиха. А в третия възел той връзва всичкото лошо, що носиш и стежи с божествена казва – аз ти помагам, но знаеш ли, до тук е злото в душата ти. Не му давай място да влезе отново при тебе на гости. Четвъртия възел той вързва и след това тихо нарича. Пътища Бог да ти, да ти дава, пътища много и все морски. И с петия възел отвързва всичкото лошо, което сторено е и досега. И го здраво притяга съшестия той, а сигурен да е, че няма отново да може при хората то да излезе, душиците им да почерни и пакости нови да стори. А самодивите идват при тебе, от, отвори ти да, да пиеш. А самодивите идват при тебе, отвари ти дават да пиеш. Тараните да зараснат. Че, да са много, че са те много ранили, че изпусти черни чернилки. И свърши се вече работа. И светъл ни път отворихме при тебе, мила душица, Та злото да знае, че няма да може да мине. Благославени ти, обичани, радвай се, че нази има. Амин. Яви се при нас Одисей, ти вестителю на ветровете, далече-далече в бездните адови всички там нещастни твари, с заръка властна и забрана тежка. Никой тук няма право да пристъпва. Страх и ужас да сковава злото, дръзнало да влезе тук при нас. Светлина и радост да засвети, за да изгори навек всичко грозно черно и го прати там в адовите бездни преизподни. Елате вие звездите сестрици. А ето чуни самия бог Орфей. Нежна песен се разнесе, песен любов, навик. Няма тук мъка, злоба, зави, срам и гняв, ревност. Няма тук. Тук светло ще е на душите, избрали нас за помощ, блага, блага чиста, за любов и път щастлив. А пък малките русалки днес щастливи са доволни, светла песен пеят те. А цялата вселена е огряна от омайни цветове, чисти завладяващи сърцето и ума. А този а ето в тази Олилия сам бог Нептун е вече слязал тук, извластен и сърдит, той пита, какво тук става, мили сестрици звездици? Чуйте вие, Боже, на водите, нови брати и сестрици при нас идат. В помощ да си притикат. Отворим ти вратата, за да влязат те в твоя океан от чистота. Душата си да изчистят, тялото си да облеят във водите твои свещени. И лицата си измият, за да грейне и усмивка и възход и красота. И сега ръката си тежка положи на тази главица мирна и чистита. Със светъл дар я дари. Честити да сте мили мои сестрици, от днес аз знави на век и знания и сила с пълни шепи ще раздавам аз на всеки, който вас, който вас потърси за съвет. А орисниците вече се вълнуват пътя нов да украсят за теб. Едната дава ти е света и виж всички врати отварят се за миг. Другата ти дава красота, та да съзидаваш ти в душите. Объркали се в този свят горчив объркалите се в този свят горчив. Трета дава ти една тага, дъга, та чисти тонове да има на, на плата и дрехи, приказни, неземни, красиви, да раздават земната душа. А друга дава ти една звезда да свети тя като ярка синева. А петата я виж голям, тя дар държи. Деца ти дава тя от светлината, те дошли са в този свят. Та злото да си иде у дома. А шестата, какъв ли дар в ръцете си държи. О, не, тя думи е готова да реди, а ти... А в тези думи, що ли има там? Любов и сила и неземна красота, които раждат се в твоята душа. А седмата какво ли носи тя? Тя слага земното кълбо в твоите крака, та злото да трепери от това. И ето осмата тя, като светлината е красива, а дар приготвила. И тя за вас, жени, честит, честити, помади кремови, парфюми, билки, лечебни там води. Всичкото и тя слага в този миг на маста при теб, а ти стъписана си, но защо природата в дар ти дава тя, за да имаш неземна, божествена, чудна красота. А диветата я виж във вуал, от злато те обвива, тя, та тя блясъка ти дава и света а от към звездите тежък величав при теб пристига Бога Соломон. Той гледа те и властни приказки реди. Внимавайте, сестрице мила, че аз съм строг, сърдит и справедлив. Много здраве ти дадоха до тук, но те са нищо без това, което аз давам ти с една ръка а тук е скрито Божието тайнство и затова пази, пази го като своята душа. Сърдит сама, аз, и величав и строго всяко действие, що сторваш, ти ще гледам аз. И няма нивга да ти позволя в той тайнство, дето тръгваш от сега една едничка мисъл даже на невярна или пък в порок да кривни твоята душа. Така е скъпа, тези знания си плащат, зато и е времето дошло да знаеш моите повели тежки. Та в мир навеки да смени и разбирателство да има между нас, така е знай. И тук е времето дошло да кажа пак, закона строги ние да уточним. Думи като прошка, примирени и тем подобни, за мен са думи, дето нямат никаква цена. Зато и дълбоко ти си помисли и знае това е таинството на Бога. И нивга няма аз да позволя греховна да е твоята душа. За всеки ритуал пристъпвай ти с душа красива, светла и честита, и мир ще има между нас навек. Това е знай. Това е моята повеля тежка, така че строго я пази. А вие, ангели небесви, аз ви призовавам от сега да сте винаги в помощ. Вие на тази душа. И всяка заповед, изречена от нея ще е закон от днес за вас. Това са даровите ми и моите забрани. Сега ето, че е времето дошло да стигнем да стиснем здраво нашите ръце и пътя светло да отворим за напред. Добър да бъде пътя ти светла и светла твоята душа, непримирима да си ти към всяко зло. За братята доказала си ти, че може и знаеш и е чиста твоята душа. Това е много-много важно, но от тук знае добър ще бъда аз, когато ти си добра. И когато нужда имаш ти от мен, тук ще бъда на часа. Добре дошла при нас, сестрици Мила, и усмихни се ти, все пак лош съм си аз, но справедлив Емил ще бъда с теб. Така че казах ми всичко за сега. На добър час! И в този светъл миг светъл лъч като кама прорязва нощната тама и светлина в очите ти изгря. И няма вече тайни от света, отворена на е твоята душа. Всичко лошо или пък добро ще виждаш ти в мига, в който всяко е объркана дошла, душа дошла е помощ да потърси тя от нас и не е само това. Ще видиш ти всичко, що бърка се по тази земя. Това е дара, който аз давам ти с другата ръка. Така че светъл мирен път, аз ти желая разбидрателство да има между нас амин. И горе на небето се въздига златен облак, като синева, и с него кротък мъдър и сияен при те пристига рилския светец но той си знания неземни, той носи знания неземни, с усмивка топла и добра, той нежно галите и, и ликува твоята душа. И тихи топли думички реди, да бъдеш светло, светло ти добра, красива, да е твоята душа. Мир, покой, красота, да радват нашата земя. С повеля радостна пристига той и дава ти сега оня светъл дар, който му заръча самия Бог Христос в мир и радост да живее тя, със спокойствие и равнина, да среща тя всяка объркана душа и светъл път да дава за напред. Това е Божията повеля кротка. А сега е време да кажем ни добре дошла. Бъди ни ти, сестрице, мила, добър помощник от сега. А вярност ни изискваме от теб на добър час, в той танц наше и нека няма страх в твоята душа. Разделяме се с любов и нека вечна да е тя. Амин, амин, амин. Каналите ще работят до пълното изпълнение, освобождение от всевъзможен негатив, от всевъзможни същества и същности, от всевъзможна карма, наказания и изцяло, докато се причисти нашата родова душа и самата наша душа. Истина за клето. Благодаря, благодаря, благодаря. Този ритуал се гледа 40 дена, като един път, като сте го гледали, можете само да го слушате или да спите на него. Благодаря на всички и до скоро. Чао, чао!